ә, тағы да тағы да лифкуд компаниясы сіздерге ең қызық жерін айтпаған екенмін ең қызық жері бұл компанияның товарлары мына детоксты ішіп алып егер де ішектеріңіз жаңағы запорларыңыз кетпей жатса мына кофені ішіп алып ешқандай снижение вес болмай жатса мынаны ішіп алып сіздің сосудтарыңыз тазаланбаса осы ыдысты жоғалтпаңыздар осы ыдысты америкаға қайта салып жіберсеңіз ақшаларыңызды қайтарып жібереді себебі бұл дейтін результат болады енді алладан ғой результатты алып қайта жіберсеңіздер де американың ештеңесі кетпейді кейін салып жібереді бірақ бәрібір де жоғарыда алла бар ғой сондықтан да қымбатты достар сәттілік осындай компанияны мен бірінші рет көріп тұрмын осы кезге дейінгі осы қырық алты жасыма міне бірінші рет көрдім ішесің результат болмаса ыдысыны қайтарып ақшасын қайтарып алатын бұл тек біздің ливкуд компаниясында небір компаниядан небір мыңға ә, продукт алып жүрмін мені ешбір компания глобальный очередьке қойған жоқ ал лев код бізге 2047 доллар пассивті пассив алуға мүмкіншілік береді сәттілік бәріңізге